Oh. Yeah, yeah, yeah, yeah. Veo tu reflejo y no sé qué hacer Dime cómo para olvidarte mujer Encontré el viento, entendí que Todo aquel sufrimiento solo vuelve a caer No me olvidé el papel tu Nunca me imaginé que mierda iba a suceder Pero elijo creer que no dijo algo que ver Pero elijo creer que fue diferente La visto le encantó, fácil, crazy La picha de don iría sexy el momento ya apaga la tele Nuestro cuerpo funcionando a sus seres Todos eligen lo que les conviene En la plaza mirándonos que nos pasa? Somos tan perfectos que no buscan Investigan de la NASA Algo que no Sí, sí, sí Tengo mucho que contarte Ma, es así Tu vida me hace flashar Que estás aquí Somos una obra de arte En la street Veo tu reflejo y no sé qué hacer Dime cómo hago para olvidarte mujer Encontré el viento, entendí que Todo aquel sufrimiento solo vuelve a caer